მსგავსი რამ მე პირადად არ მინახავს არასდროს, როდესაც სოფელში 2000-ზე მეტი ადამიანი იყო გამოსული შეხვედრაზე. ვისაც გაქვთ საშუალება, შეიძლება ნახოთ Facebook-ზე, იყო კადრები ზე ტელევიზიით და ეს ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. თბილისში 100.000 კაცი და 200.000 კაცი ეს უკვე აღარავის არ უკვირს ხოლმე გამოსული ქუჩაში დემონსტრაციაზე, მაგრამ როდესაც პრაქტიკულად ფილოსოფიელი გამოდის და ფილოსოფიელი ერთ მუშტად არის შეკრული და დაძლეულია თავარი შიში ეს უკვე ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს და ეს არის დამსახურება ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის ჩვენი თანაქალაქელის ჩვენი რაიონელის იმიტომ რომ უკვე მესამე თვეა საქართველოს ყველა სოფელში ქართული ოცნების აქტივისტები, მხარდამჭერები, საზოგადო მოღვაწეები, მსახიობები, სპორტსმენები დღე და ღამე დადიან ხალხთან შეხვედრები აქვთ და ამას ერთადერთი მიზანი აქვს რომ ამ ადამიანებმა თანადგომა და გვერდში დგომა დაინახონ და იყვნენ და ეს შედეგს იძლევა და შედეგს აჩვენებს იცით რომ ხვალისთვის დაგეგმილი იყო კახეთში დიდი შეხვედრა ქართული ოცნების მაგრამ გადავდეთ ეს შეხვედრა განვითარებული მოვლენების გამო იმ ტრაგედიის გამო რაც დატრიალდა კიდევ ის დღეებია, როდესაც უნდა მიუსამძიმროთ გარდაცვლილთა ოჯახებს, აუნაზაურებელი დანაკლისი და ვისურვოთ, რომ ასეთ დანაკლისი იყოს აჩეელება ისვიათ. არის პროფესიები, რომელსაც თან ახლავს ასეთი რისკები და ბოლომდე დაზღვეული შეერაღებული ადამიანი ვერ იქნება, რომელიც ქვეყანას იცავს, სამშობლოს იცავს, მაგრამ მინდა ვისურვო, რომ ყავდეს უკეთესი ხელისუფლება, უკეთესი ფედერალური, უკეთესი პოლიტიკოსები, რომლებიც აქამდე საქმეს არ მიიყვანენ ხოლმე. სოფლის პრობლემები პირდაპირ აისახება ქალაქის პრობლემებზე. ძალიან ბევრი თვალსაზრისი. სოფლად უმუშევარი ხალხის, ვისაც უცხოეთში აქვს გასაქცევი, უცხოეთში გარბის, ვისაც არა ქალაქში მოდის, ქალაქში მოდის, ქალაქში უმუშევრობა მატულობს, პრობლემები მატულობს, სოციალური პრობლემები იზრდება და ბუნებრივია, რომ ეს საერთო პრობლემაა. აი, ჩვენი ჩვენი თავი დავადგენთ. ეს პორტუგალია არის ახალი შემოგება ისება ეს აი გოს თქვენ გურამი ეს არის შენი ფიჩი ეს ორი დღის უკან არა ორი დღის უკან დაადეს უბრალოდ სამი მანქანა რო გადაორდა იმის მერე დაალაგეს ეს ჩარნილი არის ამაზე გილები ამ მანქანები واردებოდა და ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ, რატომ დავით იქით ალმასია?